शुक्लाम्बरधनन्देव शशिवर्णचतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वज्ञस्य आद्यब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहगर्भे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरण पक्षन्ति पूर्वकं दीर्घायुर् विपुल धनधान्य पुत्रपौत्र अवच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्षणी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदाभिष्ट सिद्ध्यर्थ्यम तत्रापु निर्विनता सिद्ध्यर्थे महागणपति स्मरण च करिष्ये वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभ खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलम् अक्षस्रक्परशु गदेषु पुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् पाश सुदर्शने च ददती हस्तै प्रभा शूल हला निषंग मुसले खंत एवढीच वाटती की या महामारीमुळं <clears throat> ज्या पद्धतीने दसरा सोहळा साजरा केला जावा गेला पाहिजे होता तो करता आला नाही देवीला साखर एवढंच घातले की या संकटातून लवकरात लवकर सर्वांना मुक्त करू जेणेकरून आपली जी काही भारतीय संस्कृती काय जी काय परंपरा आहे ती व्यवस्थितरित्या मलाच काय तर सर्वांनाच वेगवेगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना पार पाडता येईल कारण आपण जर बारकाईने विचार केला तर आपली भारतीय संस्कृती तसं पाहायला गेलं तर सर्वात श्रेष्ठ याच्याकरता आहे की कारण एवढे जाती धर्मातले लोक मला नाही वाटत म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे कुठल्याच देशात आपल्याला पाहायला मिळत नाही आणि तरी देखील सर्व वेगवेगळ्या जाती धर्मातले लोक ज्या प्रकारे बंधू भावनेच्या नात्याने या देशामध्ये त्यांचा वावर आहे ह्याच्यातून एकच आपल्याला पाहायला मिळतं की देव धर्म कुठला जरी असला तरी अंतिम मार्ग जो आहे किंवा अंतिम जे त्या उद्दिष्ट आहे ते एक असल्यामुळं आज हा देश अखंड राहिला असाच अखंड राहिला पाहिजे आणि म्हणूनच भारताला भारत जी सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जी जगात जी उपमा आहे त्याचं कारण हेच आहे माझी विनंती आहे किंवा किंबहुना ह्या संपूर्ण हे जर आबाजी ठेवायचं असेल तर प्रत्येकाची जबाबदारी आहे व्यक्तिकेंद्रित कोणी बनू नये जेणेकरून जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल आणि भविष्यकाळात